پورا مین پیٹ پورا کے ساتھ ایک پیٹ پورا ناڑ آتا ہے وہاں پہ ہمارا مقام تھے دو وہاں پہ آرمی نے وہ پہلے ایک ساتھ تو آئے انہوں نے میرا بھائی تھا ملٹری بہادر خان تو وہ میرا چھوٹا بھائی ہے میں اس کا بڑا بھائی ہوں تو وہ مجاہد تھا پھر وہ آئے تو انہوں نے کیا کام کیا وہ ایک تو وہ آئے انہوں نے مکان جلا دیا ہمارے تو پھر تب سے اٹھاتے رہے ہمیں بی ایس ایف تھی پہلے تو ٹارچر کرتے رہے پھر کیا کام کیا کہ بہادر خان ایک بار پھر آرمی آرمی نے کیا کام کیا کہ آئے وہ تو ہمیں اٹھا کے لے گئے تو جال جیل میں ڈال دیا مجھے انہوں نے بے قصور وہاں رکھ دیا سترہ گیرہ آر میں سترہ مہینے پھر گیرہ آر وہاں سے چلی گئی وہاں سے پھر سترہ آر آر آ گئی وہاں پہ انہوں نے بھی رکھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کام کیا کہ ہمارے گھر پہ بلاسٹ کر دیا تو اس میں میرے دو بچے ایک بیوی اور میرا والد صاحب ایک سالی میری آئی ہوئی تھی وہ بھی بیچاری اس میں ماری گئی کیونکہ اس کا میرا اتنا قصور تھا کہ میں اس بہادر کا بھائی ہوں لیکن میں میری زندگی میں میں نے کبھی نہ گن اٹھایا نہ میں نے گن کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے